Hello，大家好，我是金英老师，欢迎大家收看本次的节目。今天要跟大家分享的是阳历十二月，也就是阴历十一月，生肖属老鼠、属牛以及属虎的朋友们的工作、财运、感情及健康方面的运势提点。有需要的朋友呢，请务必呢在下方呢帮老师呢按下订阅、小铃铛加赞，这样而后老师更新视频的时候，您才能在第一时间收到通知哦。 首先，让我们来看一下，针对属老鼠的朋友呢，在这个月份呢，您的排名是第十一名哦，不小心落了五个名次。在这个月，我们逢到的是人见三会的一个月令哦，也代表的是呢，在这个月呢，比较重大的状况呢，会是跟人和有关的，务必呢要管好你的口，还有呢，也不要太去在意周边的人呢说的那些闲言闲语哦。 不要因为这些话影响了你的自信心，而让你最后正在付出努力的成果呢打了对折，那就不理想了。在工作的部分呢，口舌是非是比较容易粘锅的一个状况，所以属老鼠的朋友呢，建议了刚刚老师说的，少做评论，少说话，沉默是金，是在这个月的不二法则。还有呢，尽可能呢。 减少去公司的茶水间的次数哦，比较可以呢，让这些是非啊跟这些闲言闲语呢比较不会靠到你的周边哦。因此，在这个月的工作运势上呢，是属于小凶的一个状态。至于在财运的部分呢，属老鼠的朋友呢，因为呢你能够展现自己的能力跟时机哦，所以呢其实。 在这个月，你会发现我的奖金呢有不少是入袋的一个状况。那呢，虽然周边会有一些人呢，他们可能会愤愤不平啊，觉得你好像没有做什么，只是出一张嘴就拿了这么多的好处。哦。我觉得，为了要让这些人能够心服口服，哦。不妨呢在这个月的时候呢，要拨一点你的这些奖金的钱呢，去讨好你的上司或者是你的平行的下属哦。 来做好这个人际的一个高官的部分哦，因为呢，这个在对于属老鼠的朋友来讲的话呢，他们未来也会是能够帮你生财或者是辅助你呢上位的一些人哦，所以好好的做好跟打点好人际关系呢，在此时此刻呢，也是一个必须的哦。 再来就是感情的部分了，感情的部分呢，属老鼠的朋友，如果呢是属于刚刚发芽的一些感情啊，那你要务必要更额外的去注意，对方是冲着你的钱来呢，还是冲着你的人来的？那再来呢，呃，如果你是已经有家室的、有对象的，那请务必呢，在这个月呢，要很慎重的呢，好好的去沟通。 那这个沟通呢，不会是在于是说我爱不爱你啊，你爱不爱我，而是在于，尤其是两个人有共同在使用的一些呃家计的项目哈，或是资金这个部分呢，可能在年底年初的时候呢，我们的这个呃现金流的部分呢，出去的支出的可能会比较多，所以呢要尊重一下双方。 的状态跟意愿啊，比较不会呢，让这个莫名的埋下了一个导火线。那至于呢，还在属于暧昧中或者是有达以上的朋友哦，那老师会建议在这个月令呢，千万不要太过的被动哦，也要呢，就是事项一点呢，在这个月的时候，我们会逢到的一些特定的节日啊，啊，比如说跨年啊，或者是圣诞的时候，至少呢要。 奉上一点点小的心意给对方，那这样子就会是比较理想的感情的部分呢。在这个月是属于小凶的一个状态。那在健康的部分呢，属老鼠的朋友呢，请女性朋友务必呢要留意一下子宫卵巢的部分，尤其是要留意一下您的分泌物的状态哦。那如果有任何的异常，请不要害怕或害羞，要立刻的去挂妇产科检查一下。 那至于如果您的本身呢是已经是超过了四十岁以上的女性朋友，那务必呢也要检查一下这个乳房的部分哦，要适当的安排时间呢去照光，这样子才可以确保呢自己是呃处于一个很 OK 的状态。那男性朋友呢在这个月令呢要留意的部分是湿疹的部分呢，尤其是如果呃一直逢到雨季，然后呢衣物呢没有办法很干燥。 可以的话呢，贴身衣物呢，尽可能要拿去烘干哦，那这样子才比较不会让你的这个呃泌尿道的部分呢，会有一些呃湿疹的状态哈。那么在健康运的部分呢，是属于平的。接下来呢，让我们来看一下针对属牛的朋友哦，属牛的朋友呢，在这个月令哦，名次排名是第四名哦，争了八个名次。 在这个月呢，逢到的是六合、三会以及堆柜的一个月令，对属牛的朋友来讲，是一个非常喜庆的一个月份哦。在这个月，主要是你会有很多的推手，这些推手都是来帮助你的，所以呢，在这个月你会要能够顺心如意的呢，得到很多的辅助。在工作运上面呢，除了 被推荐的机会多，也非常建议属牛的朋友呢，可以自己推荐啊，这样子会比别人呢辅助你一把还要更有说服力哦。在工作运势的部分是属于吉的，那至于在财运的部分，属牛的朋友很容易会听到很多的小道消息哦，或者是比较可靠的一些投资的消息跟标的物，只要你能够从两个人以上得到这样的一个确认的话。 那么你就可以进场，那要切记，通常这样的标的物会是比较属于中长期的。做好你的资金配置的话，那么进场是能够可预期有获利的空间。财运的部分是属于吉的。至于属牛的朋友，在感情的部分是适合要有多一点点的这个主导跟主动哦。这个月一定不要用心一点去准备礼物哦，给正在。 追求的对象，或者是心仪的对象哦。感情的部分在这个月令呢是属于平运。再来就是健康的部分了。属牛的朋友呢，在这个月呢，你会发现好像呢，我的这个交际应酬的时间相对的比较多，所以你会多吃多喝。那么这个月你就要注意了，因为胃口比较容易在这个时候就养大了。 那么体重呢，很有可能在这个下半个月的时候，就容易会有失控的一个状态，甚至呢，会觉得比较容易会有水肿的一个状况啊。那么要请属牛的朋友格外的留意消化以及您的排便状况是否是有正常的。在健康的部分呢，是属于中频的一个状态。再来呢，是属老虎的朋友，属老虎的朋友在本月令呢，您的排名是第九名哦。 落了七个名次，在这个月呢，我们走的是堆长生跟堆马的一个月份，所以很多时候呢，你可能会是属于在帮别人做这个贵人哈，但是呢，没有关系，而后呢，也会有这个时间点呢，是由别人来辅助你一把的。在工作运的部分呢，属老虎的朋友要注意了，你比较容易会。 有压抑的一个情绪哦，而且更多的时候呢，都是要当这个救急的去支援别人哦。但是别人可以看得到你的耐心、付出以及你的专业跟能耐，所以呢，能够帮助别人没有关系，就先放下手上的事物。工作运势在本月份是属于小吉的，至于在财运的部分呢，就比较一般般了。那么在消费上呢，也是没有什么太大的压力。 只是呢，你可能没有太多的时间去过消费哦，所以钱可能就不知不觉中就省了下来，存了下来。在这个月令呢，您的财运是属于中平的哦。感情的部分，属老虎的朋友呢，请务必要记得要拒绝当很黏哒哒的情人哦，适当的要给对方一点自己的空间，也要让自己呢有一些自己的空间哦，来。 确定呢，自己知道你要的是什么哦，不是把你的生活建构在对方想要的，或者是建构在对方身上，这是非常 crucial 的一个关键点。一方面呢是避免让对方不要觉得太窒息了，另外一方面呢是可以让双方的路呢可以走得更长跟更远哦。在感情的部分呢，运势是属于平运。最后在健康的部分呢，属老虎的朋友呢。 您在这个月令的这个代谢啊，会是提高许多的，所以非常建议呢，您可以多做一些有氧运动，对于你的健康呢，或者是如果你有想要减肥的朋友呢，会是更加有利的哦。因此，健康运的部分在这个月令是属于的。以上呢是针对属老鼠、属牛以及属老虎的，在十二月阳历的生肖运势。 有需要的朋友，请参考看看喽。我是金英老师，我们下次再见了，拜拜。